Nombre. Ulrike Ulrike Apellido. Apellido. Menjo. Menjo. Edad. Sexo. Femenino. Femenino. 41 años. Edad. 41 años. 41 años. Sí. Sí. Estoy casada. Estoy casada. Sí. Dos hijas nacidas por parto cesáreo. Sí. Sí. Separada de mi marido separada de mi marido. Profesión. Profesión. Periodista. Periodista. Nacionalidad. Nacionalidad. Alemana. Alemana. Llevo más de cuatro años encerrada en una cárcel moderna, de un Estado moderno. Delito atentado a la propiedad privada. Y a las leyes que defienden dicha propiedad. Y el consiguiente derecho de los propietarios. A ampliar en demasía. La propiedad de todo. Todo. Incluido nuestro cerebro. Nuestros pensamientos. Nuestras palabras. Nuestros gestos. Nuestros sentimientos. Nuestro trabajo nuestro amor. En definitiva, toda nuestra vida. ¿Por eso habéis decidido eliminarme, amos del Estado de Derecho? Vuestras leyes son realmente iguales para todos salvo para los que no están de acuerdo con vuestras leyes sagradas. Habéis llevado a la mujer a su máxima emancipación. En efecto, soy una mujer, pero me castigáis exactamente como a un hombre. Os lo agradezco. Me habéis gratificado con la más dura de todas las prisiones. aséptica, helada. Como un depósito de cadáveres. Y me aplicáis la más cruel de todas las torturas. Es decir, la privación de lo sensorial. <laughs> ¡Qué expresión tan elegante! para decir que me habéis sepultado en un panteón de silencio. Silencio blanco. Blanca es la celda. Blancas las paredes. Blancas las rendijas. Desmalte esmalte blanco, la mesa, la puerta, la silla y la cama. por no hablar del váter. La luz de neón es blanca, siempre encendida, de día y de noche. ¿cuál es del día y cuál la noche? ¿Cómo puedo saberlo? la ventana se filtra siempre la misma luz blanca. Una luz falsa. Como falsa es la ventana y falso el tiempo que me habéis borrado pintándomelo de blanco. Silencio. Silencio fuera. Ni un sonido. Un ruido. Una voz. El pasillo no se oyen pasos. Ni puertas que se abren, nos cierran. ¡Nada! Todo es silencio y blanco. blanco en mi cerebro. Silencio en mi cerebro. Tan blanco como el techo. Blanca es mi voz. Si intento hablar. que se me reseca la comisura de mis labios. Silencio. blanco en mis ojos. El flotando en el silencio. Como un pez japonés sin aletas. Constante sensación de vómito. cerebro se, me ha despegado del cráneo como a cámara lenta, vagando por el agua de luz de la habitación. Todo mi cuerpo es polvo disuelto, como, como el detergente de la espantosa lavadora. Lo recojo, lo amontono, me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo. Lo recojo, lo amontono que resistir. No lograréis hacerme enloquecer. Tengo que pensar, pensar, pensar, pensar, pensar, pensar, pensar, pensar. pienso. Pienso en vosotros que me mantenéis en esta tortura. Os veo agolpados. Con la nariz aplastada contra el cristal de este gran acuario donde me habéis dejado flotando. Me observáis con interés. Disfrutáis con el espectáculo. ¿Teméis que yo sepa resistir? Teméis que otros como yo y mis compañeros vuelvan a tratar de estropearos hermoso mundo. Es grotesco. A mí me priváis de todo color. Fuera, vuestro mundo húmedo y gris. Lo habéis repintado de colores chillones para que nadie se dé cuenta. Y obligáis a la gente a consumir todo de colorines. Habéis pintado de rojo chillón los zumos de frambuesa. ¿Qué importa si producen cáncer? De naranja brillante los aperitivos. Obligáis. Obligáis a los niños a que traguen verde esmeralda y amarillo cromo. Incluso pintáis a vuestras mujeres como payasos enloquecidos. rosa fresa en las mejillas, azul anil y violeta en los párpados, rojo vermellón en los labios y las uñas, las uñas con todos los colores imposibles del carnaval, oro y plata, verde y naranja y hasta azul cobalto. Y a mí me obligáis al blanco, para que mi cerebro se resquebraje y estalle en mil confetis los confetis de vuestro carnaval. De vuestro parque de atracciones del miedo. Sí, hacéis gala de una gran seguridad. Pero es el gran miedo, lo que os vuelve tan crueles y dementes. Y es por eso que necesitáis continuamente de barracas y estruendos y tantos neones de color por todas partes y escaparates y sonidos. Y la radio ni y el hilo musical por todas partes, siempre encendido en los centros comerciales, en vuestras casas, en los coches, en los bares, en las comas cuando hacéis el amor. ¿Y a mí? Me condenáis al miedo del silencio. que os aterra la duda de que este vuestro no, no sea el mejor de los mundos, sino el peor, el más sórdido. No. Es... Y... De acuerdo. Con vuestra vida. Y no... No quiero convertirme en una de vuestras mujeres. confeccionada y envuelta en celofán. No quiero ser una presencia tierna con risitas y sonrisas estúpidamente seductora en vuestra mesa del sábado noche, en un restaurante con menú variado y exótico, y con fondo de música idiota por hilo musical. Y no quiero tener que esforzarme por estar en parte triste y pensativa y en parte loca e imprevisible y después tonta, infantil y luego maternal. y puta. Y luego al minuto tener que, reírme pudorosa en falsete tras una de vuestras inevitables ordinarieces. <laughs> 兄 <laughs> 弟，我得说。 una carcelera. Me mira como si yo no existiera, como si fuese transparente. No dice ni una palabra. Lleva en la mano una bandeja con la comida. La deja sobre la mesa. Y se va. Otra vez silencio. que me han traído de comer. Una hamburguesa. Y un vaso de zumo de pomelo. Verdura cocida y una manzana. Y además se preocupan por si pienso en suicidarme. En efecto, el plato es de cartón. No hay cuchillo ni tenedor. Solo una cuchara de plástico blando, Me parece goma. No quieren que yo decida suicidarme. Son ellos los que tienen que decidir. Y cuando llegue el momento apropiado, cuando, cuando llegue el momento apropiado, me obligarán a suicidarme. Se ocuparán de todo personalmente. como en esta celda. No hay una ventana con barrotes donde colgar una sábana, una correa. Se ocuparán personalmente. Ellos me echarán una mano. Incluso más de una mano. Un trabajito limpio. Tan limpio como esta socialdemocracia. Que se dispone a matarme. Dentro de un orden. Nadie oirá un grito mío. Todo en silencio. Con discreción. <laughs> Para no molestar los sueños serenos de los ciudadanos felices de este país limpio y na. Dormid. Dormid, gentes bien cebadas y atónitas de mi Alemania. Y también vosotros de Europa, gentes sensatas. ¡Dormid serenos como muertos! Mi grito no puede despertaros. no se despiertan los habitantes de un cementerio. Los únicos que sentirán crecer el odio y la rabia, lo sé, serán aquellos que sudan y revientan en la sala de máquinas de vuestro gran navío. Los inmigrantes los migrantes. Turcos, árabes, españoles, italianos, africanos, las mujeres, todas aquellas mujeres que han comprendido su situación de sometidas, humilladas y explotadas. Ellas comprenderán por qué me encuentro aquí. Porque este Estado ha decidido matarme. Exactamente como una bruja en tiempos de brujas. Y se convencerán, si no lo han hecho ya, de que hoy sigue siendo tiempo de brujas para el poder. Que las brujas deben estar en los telares, las máquinas, en las prensas, en las cadenas de montaje, en el ruido, en el estrépito, en los chirridos y... ¡Ia! ¡Ia! ¡Ia! ¡Pa! ¡Pa! ¡Qué! hermoso es el ruido, eh! Vosotros, los amos, os lo habéis inventado para vuestro provecho. Y yo me aprovecho. Me hago los ruidos yo sola. ¡Basta de silencio! ¡Presa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! ¡Torno! ¡Ia! ¡Ia! ¡Ia! ¡Ia! va ¡Motor! ¡El gas! ¡El gas! Se escapa el gas. de toser, ¿eh? El gas hace toser. La cadena. Va al ritmo. Con los tiempos. Pong. Pong. Pong. Pong. Pong. silencio, ¿eh? Gracias. Gracias, carceleros, por darme este placer extraordinario del silencio absoluto, ¿eh? ¿Cómo? Mmm. ¿Cómo, lo saboreo? ¿Cómo, cómo lo disfruto, eh? <laughs> escuchad, escuchad, que ¡Qué, dulce, eh! ¡Qué, qué, reparador es! ¡Estoy, estoy en el paraíso! Carceleros, jueces, políticos. Os pues he burlado. Jamás lograréis volverme loca. Tendréis que matarme estando sana, en plena salud mental y espiritual. Y todos sabrán, sabrán con certeza que sois unos asesinos, un gobierno, un estado de asesinos. Ya os veo, correr a ocultar mi cadáver. E impedir la entrada a mis abogados. No. A Ulrike Meinhof no se le puede ver. Sí, se ha ahorcado. No se puede presenciar su autopsia. Nadie solo los peritos de Estado que ya han decretado. La mejor, ¿sabes? Pero no hay ninguna señal de estrangulamiento en su cuello. Ningún color cianótico en su cuello. Sin embargo, todo su cuerpo está lleno de moratones. Apártense. circule, No mire, Se prohíbe hacer fotos. Se prohíbe pedir un peritaje particular. Se prohíbe examinar. Mi cadáver. Se prohíbe pensar, se prohíbe imaginar, se prohíbe escribir, se prohíbe hablar, se prohíbe, sí, se prohíbe todo, sí, se prohíbe todo. Pero jamás podréis prohibirnos que nos riamos de vuestra necedad, la clásica necedad de todo asesino. Pesada como una montaña es mi muerte. Uno. Diez. Cien. Mil. Diez mil. Cien mil. Un millón. Diez millones de brazos de mujeres han levantado esta inmensa montaña. Y os la arrojarán encima con una terrible carcajada.